Eh, salut, mă numesc Ana, eu eh, sunt activistă în drepturile omului, activez în Organizația Națiunilor Unite. Vreau să transmit un mesaj eh, persoanelor care se identifică cu comunitatea LGBT. Se știe că în lume sunt, este o rată mare de sinucide în jurul acestor persoane și inclusiv și în Moldova. Noi cunoaștem foarte multe cazuri Uh, unde persoanele, din cauza că nu au fost pentru careva motive acceptate, în societate au comis sinucideri. Deci, mesajul meu este uh, pentru a vă încuraja, deci uh, să depășiți această problemă, în primul rând, din două motive. Din cauza că voi sunteți puținii care puteți să luptați să vă uniți împotriva acestei situații și voi nu sunteți singuri fiindcă există și în rândurile persoanelor majoritare care o să vă susțină. Și dacă voi nu o să solicitați sprijinul acesta, ă, aceste persoane probabil nu o să aibă ocazia să ă, vă susțină și să schimbe situația spre bine. Astăzi, din păcate, încă nu există careva convenții internaționale care ar susține ă, persoanele care se identifică cu comunitatea LGBT, precum ar fi așa convenții care protejează minoritățile naționale, de exemplu, și așa mai departe însă depinde de voi uh, dacă aceste convenții vor fi adoptate sau nu. Fiindcă cu cât mai mult ați să uh, faceți lobby pentru aceste uh, convenții, tratate internaționale, cu cât, cu cât mai repede și mai ușor vor fi ele adoptate, fiindcă ele sunt necesare. Fiindcă pentru a, a primi ajutorul acesta sau susținerea aceasta este necesar ca să fie adoptate legislații internaționale, naționale și, evident, mecanisme de protecție. Uh, mecanisme exclusive pentru această comunitate nu există, însă sunt necesare, uh, fiindcă nu știm că societatea noastră este foarte agresivă, uh, din mai multe motive, unul din care este că ei nu cunosc comunitatea LGBT și din cauza aceasta își aduc argumente foarte care sunt lipsite de careva bază sau careva adevăr. Deci ca să vă cunoască, ca să vă accepte și ca să vă să se alăture luptei pentru a promova egalitatea, dumneavoastră trebuie să fiți cu noi și noi cu voi și împreună să promovăm drepturile omului și egalitatea în, în societatea moldovenească și în toată lumea. Deci tot o să fie bine, noi o să luptăm, împreună.